Хай! Желает успеха тем Максим Вехов. Сейчас я буду производить видеообзор диска, дисков э, оркестра Детренос. А это будет в качестве, вот футболочка, ну вот, видите, футболочка, вот диск. Это, да, я в том году ходил в этой футболочке, ну, в клипах снимался, да, э, бывает и в ней Сейчас я мне не хожу по городу, жарко. Вот, а вот э, альбом, да, на Акул Minis Records. Оформление мое. Да, вот, шуплы. Буду, включу этот диск сейчас как в качестве звукоряда. Вот. Джаз, джаз рок. Вот так выглядит оформление диска я В 99 году он балахон Десайд, футболка Сатирикон. В Коловорете покупал. Ну, тогда он еще назывался не Коловорот, по-моему. Вот. Ну вот, короче. Сейчас будем делать видеообзор видеообзор дисков. Вот. Ну, у меня в наличии 4, 5 э, дисков. Один мой, тот, что я себе купил. Вот, а один диск я дал человеку послушать, возможно, купит. Ну, пока что так. Вот, вот, обещал же я диски показать, вот они. Вот, четыре диска у меня сейчас есть, один диск у меня. Я его купил, один диск. Вот, значит, Сейчас мы их откроем. Ну что сказать, музыка классная, я считаю. Конечно, ну не супер-пупер, это не Инги Мальстин, конечно, не классика а на серьезного слушателя, я бы сказал. Вот, диски все новенькие. Вот, смотрите. Вот. диск идеальный, на, все, на, на всех FPI присутствует, без царапин, по 50 гривен все. Ну вот, себестоимость, не знаю, сколько у них там была себестоимость и дисков. Материал довольно такой классный, мне понравился. Ну, как бы, конечно, не, не всегда его хочется слушать. Ну, человек мне дал, кстати, э, без коробок эти все диски. Так что цена, наверное, будет даже больше поставлю цену. 50 мало. Коробки-то за мой счет. И коробки я сам покупал. Поэтому 60 гривен. Чё. Вот автографы от э, Андрея Комиссаренко, да. Тут Андрей Главный и Андрей Комиссаренко. Ну, автограф, я не знаю, наверное, от Андрея. Вот, на каждом диске присутствует автограф. Все автографы одинаковые, сами потом видео прокрутите и увидите, что автографы все одинаковые. <laughs> Не то, что там подделывает кто-то там. Вот. От, от автора музыки он. Опа. Вот. Ну, Андрей Комиссаренко молодец, конечно, я бы сказал. Молодцы ребята, сделали, наоборот, качественно сыгранный альбом Записан качественно. Вот еще автограф. Вот печать какая-то он даже есть тут с печатями. Вот, Андрей Комиссаренко молодец, да. Ну, не знаю. Конечно, можно было бы сделать и покруче. Ну, я имел в виду более слушаемо, слушаемо табельный. Ну, могу сказать, почему ты вот, например, до сих пор не слышал об этой группе? Да потому что, блин, ребята маркетинги вообще не, не шарят, блин. Они считают, что если они выложат этот альбом официально там на ютубе там или кому-то разрешат э, весь альбом, то, то, то его никто не купит. Да, конечно, его никто не купит, блин. Он поп, взять попсу, попсовые альбомы, да, там всякие Майкл Джексон и там э, Бритни Спирс, там ну, и вы поняли, там, Эминема, Хуенема, блин, да полно всякой музыки, блин. Вы думаете, да, она есть в свободном доступе, да сейчас и многие он и блэк, вот металлисты э, есть, там вот, например, канал Black э, что-то там промоушен, там альбомы Full альбомс идут новые, это все. Надо ну, же послушать, что покупать. А диски попсовые покупают, блин, расхватывают нафиг тиражи, блин. Надо, ну, блин, э, ну, плохо, что тяжелая музыка на телевидении не крутится, да, это да. Вот, поэтому маркетинг должен быть э, маркетингом. Продавать продукцию надо, а для этого надо реклама. Реклама по музыке какая? Надо размещать полностью альбомы, ну, в качестве, может быть, не очень хорошем. Вон, взять даже эти всякие нюкробласты, роадранеры там э, э, и все остальные гиганты. Они ж э, у себя на каналах официально размещают диски в хорошем качестве. А это, кстати, Торнопад. Я тоже размещаю э, диски, фул э, альбомы, ну, промки, это где это ж я, я ж автор, да, я имею полное право. Вот авторский канал. Я у себя на канале размещаю альбом и там делаю Эм, скажем так, промоушен, э, сообщаю, что данная запись размещ... выложена в ознакомительных целях. Чтобы купить диск, читайте текст под видео. Вот, и все. И вот так вот там ну, в течение там альбома э, те самые заставки эти вставляют. То есть пром, промо-акция. Так, например, вот э, делала э, группа Legion of the Damned. Культовая команда, например, да. Вот. Вот, у них там вообще диски, цены сумасшедшие. Тысячу гривен э, CD плюс DVD. Хо -хо. Ничего себе, да. Ну вот, я считаю, что все-таки ребятам нужно было бы, конечно, размещать этот альбом. Вот зайдешь в интернет, наберешь, и там нету никакой информации. Вконтакте есть, там что-то там информация есть какая-то и все. Ну и что, и толку, и что. И вот, вот у меня эти диски Э, и сколько вот, 6 дисков он мне дал, сколько лет назад уже, не помню. <laughs> Мне еще э, привез их знакомый наш общий, э, Алексей Лукашов с группой Мавиталиум, когда Мавиталиум ездил в Кривой Рог, это какой-то был 2015 или 2016 или 2014 год, вот, когда ездил в Кривой Рог, и он мне привез без коробок, да. Вот, ну один диск я себе купил, я оплатил этому самому, э, как его, Андрея Комиссаренко. Вот, а эти диски, как были 5 штук, так и лежат. Вот один дал сейчас послушать. Так что не, и они не, не, не, не продаются, потому что их никто не знает, они не на слуху. Как бы дал бы человек, он сказал, о, да, я слышал, классная вещь, давай или хочу. Никто, блин, даже не, не интересуется толком. А материал хороший, годный такой мощный. Ну, конечно, я опять повторюсь, не Инглемастин, конечно, да. Да и Инглемастин, наверное, далеко. Ну, Инглемастин более такой шейпотребовский, скажем так. У него там соляки похожие, да, один на другой. Ну, а это материал более серьезный. Это как философия музыки. Это, блин, ух. И тут именно, блин, молодцы чуваки. Андрей, э, Александр главный Андрей Комиссаренко, они молодцы. Так что рекомендую, покупайте на моем диске Compact Max Digital. Есть э, эм, 5 дисков на продажу. Ну, да, 5, пока 5, никто же не купил. Вот. Следующий мой видеообзор будет посвящен, то также у меня на диске Compact Max Digital есть было три диска Xbox Murder, один я продал, отдал Богдану Попсую, это лидер команды Xbox Merger. еще два диска мне осталось. Один я, наверное, себе возьму. Один лежит на продаже. Вот тоже как бы... Не, ну у них тоже как бы не, альбомы не полностью. Ну, у них хоть выложены эти альбомы полностью. Ну, не знаю, может быть, у этих я вообще не смотрел, может, у этих на Бенкам есть, ну, сомневаюсь. Ну, короче, подписывайся на мой канал, э, снимаю я видео на камеру Nikon L820. подписывайся на мой канал. Под видео для харьковчан есть ссылочка на покупку воды Сибек. Переходи по ссылке на сайт и покупай, заказывай воду Сибек. Все, желает успехов тебе, Макс Вехау.